Ja nie czuję się tam samotnie. Myślę, że człowiek się czuje bardziej samotny wśród ludzi. A tam tę samotność, którą wybiera sam z własnej woli, nie traktuje jako coś złego. Jest to po prostu zaakceptowana. To jest ten moment, w którym można być tam i się cieszyć nawet tą samotnością. A tym bardziej cieszyć się również powrotem do ludzi. thank you